Вечер в сад прокрался молча Обошел а твой дом Спи, мой звонкий колокольчик Спи, динь-дон, динь-дон Он без всяких длинных лестниц você. Mm.